Angela click on the take by Dermin YouTube channel යන brand new video එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එක ගන්න කියලා හිතුවේ කොහොමද ඔයාලගේ YouTube app එක desktop එකට laptop එකට PC එකට download කරගන්න කියලා. කොහොමද දාන්නේ YouTube එකට Chrome browser එකේ desktop එකේ. ප්ලේසිේම YouTube ඇප් එක කොහොමද ඩෙස්ටොප්ට ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න එක තමයි අද කතා කරන්න කියලා හිතුවේ එහෙනම් දැන්යන් වීඩියෝට තම්ම YouTube channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න එහෙනම් දැන් යා වීඩියෝකට බෑව දෙහිලා ලයික් එකක් දාගන්න කමෙන්ට් එකක් දාගන්න ෂෙයා එකක් දාගන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට වැරදුනා නම් ෂෙයා කරන්න එහෙනම් තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න එහෙනම් අතට ගිහින් නම් මම tech by Dewmi YouTube channel එකේ host දෙව්මි බිසිල්ලා